طبعا يا شباب اول ما ننزلتها في كل الرقصه في كل لون مال الاسلحه في كل اللون مال الاسلحه بوكشن من من البوكشن هذا جاهز هسه خلينا نبدا ال game ما نريد نطول وياكم بس خلينا نستلم هاي افتحي طب انا شباب اه انا القائد من ضمنهم يا شباب انا القائد انا القائد C'est de شنو انا اللي العب لا لا ابي وي وي وي طلع لي سكار انا بغيت سكار طلع اطلع هذا السلاح ولا خلصت طلع طبعا يا شباب خلينا نضيف بس نشتري نصنع هاي بيخلينا نطير خلينا نطير شو اسمه ما طخي اي شيء بس طخيت دمج نص دمي يلا عاد هذا يعملني لان كلها بوتات كلها بوتات هسه هنا اخذ الشيت جان لو اني تبي شفته شفته ما ابني ليس بكل سهولة هالمرة ناخذ القفزة العالية والدم اوه الدم يلا بدل المسدس احسن هذا يفيدني للبري هاي الدوار يفيدني للبرج يا شباب بيها اي كي خلنا ناخذ ال AK. بعد ما يصير يعني بعد ما يبرد طبعا يا شباب نسكت معنا طبعا يا شباب لا هذه تبقى قبل أتذكر بها تقميص وين تقميص وبعدين يجي فوق وهن شباب هذني ملوتين كلهم وطبعا هذا ملوتين كلهم هذا اللي راح هذا لوتين من حدثوها خربوها قامت متقمص طبعا تحديث ندخل حطها على قناة الحليب Hafize Aliye اتشبر بديت ابرد شقوات مع البرد لحد ما اروح من الجزوم جزوم طلع الفلير قال نازل بصف الشباب قريب عليه دائرة زين لأن الذرة بس خلاص دروب وراح أدخل بالدائرة أحسن لي وكذي واحد حسيت واحد عمري down to him. She, she has الثلج الرابع طبعا يا شباب هسه ندخل بالدائرة نسحب جميع الأسلحة اللي طلقناها شباب هتلاقي مسافة تسعة وتسعين أحسن طريقة فكرت فيها أن أطير رأسين друг, бали друг, сейчас. Airdrop طبعا هذا الجيم انه بقى بقى واحد شباب بقى واحد معقولة بقى واحد راح اقتله يلا قتلته سهلة قتلته سهلة عندي هاي جديدة طبعا ما شافت كل الاشياء يمكن بس الا هاي ما شنو هاي الله الله بعد درع الله الله الله وين الراجل شعرك هذا قاتلهم كلهم اللي يقتلني طبعا اريد اشتري هواي هواي هواي من عشرة